no, decir nada, comando. ¿Por qué te la llevaste? Estaba abierta. ¿Cómo fue? Estaba abierta. ¿Estaba abierta? Sí. Pero... ¿Por eso te la llevaste? Estaba fuera de base. Entonces, ¿por qué lo cometiste? ¿Por qué? Usted sabe, ¿Qué te llevó a eso? Ovicio. ¿Primera vez que tú haces? Primera vez, gracias a Dios. ¿Y la última. De la castellana. ¿Cómo es el nombre tuyo Luis Ramón Arinández. Yo consumo cocaína y grasa. Sí, pero te acusan de robarte múltiples motocicletas. No, pero dicen, ellos, yo no. Dicen ellos. Dicen que no es la primera vez que tú lo haces Entonces, ¿qué tienes tú que decirle a la propietaria de esa motocicleta? Que me excuse. ¿Que se excuse? Claro. Cambio, hay chivo, lo llevo. ¿Eh? ¿Cómo bueno, como puso que tú sabes que uno imagínese. Exacto. ¿Mm? La castellana.